הפעם עלינו לחשב את האינטגרל הלא מסוים של השורש הרבועי של 7x ועוד 9 dx. והשאלה היא, האם, גם הפעם, בשיטה מומלצת לפתרון היא אינטגרציה באמצעות החלפת משתנים. בהנחה שהשיטה מתאימה, הביטוי שבמקומו נציב את u, מן הסתם זה יהיה 7x ועוד 9, אך היכן בדיוק מסתתרת הנגזרת של הביטוי? ובכן, אם נציב u שווה ל-7x ועוד 9, מה תהיה הנגזרת של u ביחס ל-x? הנגזרת של u ביחס ל-x שווה פשוט ל-7. הנגזרת של 7x היא 7 והנגזרת של 9 היא 0. אך האם אנחנו רואים את ה-7 כאן? לא, ה-7 לא מופיע באינטגרל. ובכן, מה נוכל לעשות כדי לשלב את ה-7 באינטגרל מבלי לשנות את ערכו? כפי שראינו לא פעם כשטיפלנו באינטגרלים, כאשר יש לנו סקלר אפשר לרשום אותו בתוך האינטגרל או מחוץ לאינטגרל. אם למשל נתון לנו אינטגרל של סקלר כלשהו, נניח a כפול אה, fx dx, האינטגרל הזה שווה ערך ל-a כפול האינטגרל של fx dx, כלומר אינטגרל של הסקלר כפול הפונקציה. שווה לסקלר כפול האינטגרל של הפונקציה. נשאיר את השוויון הזה כאן כתזכורת. ונראה איך נוכל ליישם אותו באינטגרל שלנו כך שהוא יכלול את השבע שחסר לנו. ובכן, נוכל להכפיל את האינטגרל ולחלק אותו בשבע, נרשום אם כן את האינטגרל מחדש. נסרטט כאן חץ מהאינטגרל המקורי, ונרשום אותו כאן למטה, מחדש, כך. האינטגרל של שביעית כפול 7 כפול השורש הריבועי של 7x ועוד 9 dx. נוכל לחלץ את, ה, את השביעית מהאינטגרל ולרשום אותו בצורה הזו. שביעית כפול האינטגרל של 7 כפול השורש הריבועי של 7x ועוד 9 dx. ובכן, בהנחה ש-u שווה ל-7x ועוד 9, האם הנגזרת שלו מופיעה באינטגרל? מסתבר שכן, בצורת רישום זו של האינטגרל קל לאתר את השבע, הוא נמצא כאן, וכפי שראינו זו הנגזרת של u. אם נרשום אותה בצורה פורמלית, הנגזרת du שווה ל-7 אה, כפול dx. החלק הזה באינטגרל השבע וה-dx, זה כמו du. והביטוי שבתוך השורש הריבועי 7x ועוד 9 הוא ה-u. נרשום אם כן את, ה... את כל האינטגרל מחדש במונחים של u. כל זה יהיה שווה לשביעית כפול האינטגרל של, נעביר את השבע לסוף האינטגרל כך שנוכל לרשום, השורש הריבועי של u ואחריו du. שימו לב, 7 כפול dx שווה ל-du. נוכל להמשיך לפשט את האינטגרל ולרשום את השורש הריבועי של u כחזקה, u בחזקת חצי. יישום כלל החזקה בכיוון ההפוך מאפשר לנו לרשום את האינטגרל מחדש כך. שביעית כפול האינטגרל של u בחזקת חצי, du, וכדי להבהיר במה מדובר, נרשום את ה-u הזה וגם את ה-du הזה בלבן, זו אותה הנגזרת du שרשמנו כאן. ובכן, מה האינטגרל הלא מסוים או הפונקציה הקדומה של u בחזקת חצי? נגדיל את החזקה של u ב-1 כך שהביטוי כולו יהיה שווה ל... תחילה נרשום את השביעית שלפני האינטגרל. ובכן זה יהיה שווה לשביעית כפול. אם אנחנו מגדילים את החזקה של u ב-1, נקבל u בחזקת 3 חלקי 2, ומאחר שהגדלנו את החזקה עלינו להכפיל את הביטוי במספר הופכי. 2 חלקי 3. כלומר ב-2 חלקי 3. תוכלו לבדוק בעצמכם ולוודא שהנגזרת של 2 חלקי 3 כפול u בחזקת 3 חלקי 2 היא איך הנגזרת של u בחזקת חצי. ובכן, זה הביטוי שאנחנו מקבלים, ומאחר שהאינטגרל הלא מסוים הזה כולו מוכפל בשביעית, נוכל להוסיף כאן קבוע c. נוכל גם לפתוח את הסוגריים ולהכפיל כל אחד מהאיברים בשביעית, נקבל שביעית כפול 2 שליש, שזה 2 חלקי 21, u בחזקת 3 חלקי 2. ושביעית כפול קבוע כלשהו שווה לקבוע אחר כלשהו. נוכל לציין את הקבוע הראשון באות C1 ואת הקבוע השני באות C2. בכל מקרה זה קבוע שרירותי כלשהו ובזאת סיימנו. בעצם לא לגמרי, הביטוי שקיבלנו במונחים של U נציב בו אם כן חזרה את ה-X. ובכן זה יהיה שווה ל-2 חלקי 21 כפול U בחזקת 3 חלקי 2 ואנחנו יודעים למה U שווה. U שווה ל-7x ועוד 9. נחליף צבע כדי לעשות את העסק לקצת יותר מעניין. והפתרון המבוקש הוא 2 חלקי 21 כפול 7x ועוד 9 בחזקת 3 חלקי 2 ועוד c. ובזאת סיימנו, הצלחנו להתמודד עם בעיה שנראתה בלתי אפשרית. וגם אם זה לא היה ברור מאליו, מסתבר ששיטת האינטגרציה באמצעות החלפת משתנים ישימה גם כאן.